na ndiyo maana Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali, serikali ianze kuwawezesha wananchi, ili wananchi wanaomaliza chuo kikuu, hatumtegemei kijana aliyemaliza chuo kikuu amesoma agriculture science pale Morogoro, na yeye atafute kazi. Kazi yako wewe ni hiyo agriculture science, kazi yako wewe ni kulima. Serikali itawawezesha wakulima wote na Watanzania wote kwamba na ndio maana imeanza programu ya kilimo iko chini ya mheshimiwa comrade bashe kama alivyosema mbunge wa, wa eneo hili watasaidiwa wananchi ili wananchi wawe na mashamba ndugu zangu ukienda na hiyo barabara utaenda mpaka kasololo utaenda mpaka nyamainza utaenda mpaka utaenda mpaka uh, uh, uh, uh, ibinza utaenda mpaka mbali kuna maji mkono wa kulia lakini mchele hatuwezi kulima na bado utaona mahindi nimeangalia kwa mfano nimeangalia kwa mfano hapa mananasi mananasi yanatoka geita wala hayatoki hapa mwanza nimeangalia matikiti maji matikiti maji yanatoka singida yanatoka manyara na magu kidogo kwa nini matikiti maji yatoke manyara ambako hawana ziwa victoria kwa nini matikiti maji yatoke singida ambako hawana maji ya ziwa victoria lazima wananchi tuamke kuamka kwetu ni kuamua kuangalia tumepewa ziwa Victoria kama mali asili ili tuitumie, tuamue kuanza kulima na kuyatumia masoko ya chakula kwa kadiri chakula kinavyopanda, itakuwa faida kwetu. Chakula kikipanda, tutawauzia Waganda, tutawauzia Wanyarwanda, tutawauzia Wakenya, itakuwa ni faida kwetu, badala ya kukaa na kulalamika chakula kimepanda, chakula kimepanda, chakula kimepanda, chakula kimepandwa. Nani akwendele shile wahang'wako lulu ule hawendelwe na nani? ulehayo ntemi wase akwenthere bebe masanje nakwentera shire wahang'wako ateyo aukuenera shire wahang'wako serikali inachofanya inaweka mazingira ili kila mtu aliye na nguvu azitumie nguvu zake na atumie ziwa victoria aweze kulima na kupata mazao ya kutosha kwa mfano limao maharage yanatoka mkoa wa kagera kule karagwe yanauzwa hapa fatilia kwa makini utaona kila kinachouzwa hapa kinatokea mahala kwengine mpaka kuku wa kienyeji ndugu zangu wa mwanza wenzangu nataka niwape akili maisha ni mafupi sana we have a very short life lazima tujifunze kutumia mali asili yetu sehemu pekee duniani mahala ambapo maelfu ya watu wanaweza kuajiriwa ni sehemu tatu sehemu ya kwanza ni kilimo Kilimo kinaweza kuajiri wasiosoma na waliosoma. Kilimo kinaweza kuajiri mwanamke na mwanamke na mwanaume, wote wanaweza kuajiriwa, lakini lazima kuamka na kujua kwamba serikali kupitia wizara ya kilimo imeamua kuwawezesha. Badala ya malalamiko ya kupanda kwa bei, tutaichukua kupanda kwa bei kama utajiri unaotegemewa kuja kwetu, na hiyo ndiyo lengo la maisha ya mwanadamu. Na unajua vizuri kwamba tunapofanya kazi tunaimarisha afya zetu. Ndugu zangu, mimi niwaambie jambo moja la muhimu sana. Unaona, kwa mfano maharage haya yanatoka Karagwe, yaani Mwanza hapa maharage hatuna, tunatoa Karagwe. Mchele huu, mahindi haya na vitu vingi ambavyo Mungu ametupa vinatoka pahala pengine. Kwa hiyo ziwa a, a, kilimo ni njia peke yake wanaweza kuajiriwa maelfu ya watu, na Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kupitia ma, ma, mawaziri wake watu waanze kuelimishwa. Nikwambie jambo ndugu yangu, ukiwachukua matajiri wote walio duniani ukawanyang'anya pesa zote, ukamchukua Bill Gates, ukamchukua Klaus Schwab, matajiri wote ukawanyang'anya pesa zote, na tukagawiwa kwa usawa, maskini akapewa kwa usawa. Baada ya mwaka mmoja sisi maskini tutakuwa maskini na pesa itarudi kwa matajiri.